Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. 가족 관계. Hola muchachos, hoy vamos a aprender sobre la familia en coreano. Es un poco complicado, pero vamos a ver poco a poco. Da, da significa yo. En Corea usamos diferentes palabras depende su sexo. ¿Sabes cómo se llama hermano en coreano? Se llama hyeongje. Hyeongje. Hyeong significa hermano mayor, che significa hermano menor. Hyeongje. Hermano mayor por la mujer se llama oppa. Oppa hermano menor se llama Damdongsen. Damdongsen. Dam significa hombre, Dongsen significa hermano menor. Hermano mayor por hombre se llama Hyung. Hyung. Hermano menor por los hombres se llama Namdongsen. Lo mismo. Vamos a ver cómo se llama hermana. Chame 매. 자매. Hermana mayor por la mujer se llama 언니. 언니. Hermana menor por la mujer se llama 여동생. 여동생. Hermana por los hombres se llama 누나. 누나. Hermana menor se llama 여동생. Lo mismo. ¿Cómo se llama hijos? 자녀. 자녀. 자 significa hijo. Se llama 아들. 아들. 려 significa hija. Se llama 딸. 딸. ¿Cómo se llama nieto? 손자. 손자. ¿Cómo se llama nieta? 손녀. 손녀. ¿Cómo se llama padre? 아버지. 아버지. También 아빠. 아빠. Vamos a ver hermano de padre. tío. 삼촌. 삼촌. O puede ser 숙부. 숙부. También usamos la palabra 큰 아버지. 큰 아버지. Si es mayor que tu padre y 작은 아버지, 작은 아버지, si es menor que tu padre. 삼촌, 숙부, 큰아버지, 작은아버지, tío. ¿Y cómo se llama los hijos de su tío? Se llama 종형제, 종형제. Pero normalmente usamos la palabra 사촌, 사촌. Vamos a ver la hermana de su padre. 고모, 고모. Tía. Si ella es mayor que tu padre, se llama 큰 고모. Si ella es menor que tu padre, se llama 작은 고모. Los hijos de su tía se llama 대종 형제. 대종 형제. Pero también usamos la palabra 사촌. 사촌. ¿Cómo se llama abuelo? Se llama 할아버지. 할아버지. También se llama 조부. 조부. Hermano de abuelo. 대종조 대종조 hermana de abuelo 대고모 대고모 대고모 bisabuelo 증조 할아버지 증조 할아버지 증조부 증조부 Vamos a ver unas más cosas. esposo de tía se llama Kumupu. Kumupu. Esposa de tío se llama Sungmo. Sungmo. Abuela se llama harmoni Harmony. chumu chumu bisabuela, 증조 할머니, 증조 할머니, 증조 할머니. Bueno, ahora vamos a ver la parte de madre. 어머니, 어머니, 엄마, 엄마. Abuelo, padre de madre. 외조부, 외조부. 외할아버지 외할아버지 bisabuelo abuelo de su madre 외증조부 외증조부 외증조 할아버지 외증조 할아버지 hermana de su madre 이모 이모 hermano de su madre 외숙, 외숙, 외삼촌, 외삼촌. Hijo de su tía, hermana de tu madre, 이종 형제, 이종 형제. También usamos la palabra 사촌. Hijo de tío, hermano de su madre, 외종 형제, 외종 형제. También 사촌, 사촌. Hermano de su abuelo, 외종조, 외종조. Hermana de su abuelo, 존이모, 존이모. Abuela, madre de madre, 외할머니, 외할머니. abuela de su madre, 외증조 할머니, 외증조 할머니. Uy, muchas palabras, ¿no? Pero tenemos más. Vamos a ver las palabras sobre esposo y esposa. Vamos a aprender las palabras por hombre primero. Esposa, 부인, 부인, 아내, 아내. suegro, 장인, 장인, suegra, 장모, 장모. hermano de esposa, cuñado, cuñado mayor, 형님, 형님, cuñado menor, 처남, 처남. Esposa de cuñado mayor, ajumoní, ajumoní. Esposa de cuñado menor, 처남댁, 처남댁. Hermana de esposa, cuñada, cuñada mayor, 처형, 처형. cuñada menor 처제 처제 esposo de cuñada menor 동서 동서 esposo de cuñada mayor 형님 형님 los hermanos de su esposa Bueno, vamos a ver cómo se llama esposo o esposa de su hermano o hermana. Su hermano mayor se llama Hyung. Su hermano menor se llama Namdongsen. ¿Cómo se llama esposa de su hermano? Hyung-su esposa de su hermano menor, Chesu. Chesu. Hermana mayor para ti se llama Duna. Duna. Hermana menor, Yodongsen. Yodongsen. Esposo de su hermana mayor, Baehyung. Baehyung. Esposo de su hermana menor, 매제, 매제. Bueno, ahora vamos a ver las palabras por mujer. Esposo, 남편, 남편. Hmm, no sé cuándo voy a tener uno. Vamos a ver las palabras por esposo o esposa de mi hermano o mi hermana. Bueno, mi hermano mayor se llama Upa. Upa. Mi hermano menor se llama Namdongsen. Namdongsen. Esposa de mi hermano mayor, cuñada, Seonni. Seonni, esposa de mi hermano menor, cuñada, Urke. Urke. Hermana mayor, Onni. Onni 언니. Hermana menor, 여동생. 여동생. Esposo de mi hermana mayor, 형부. 형부. Esposo de mi hermana menor, 제부. 제부. El parte de esposo. suegro, 시아버지, 시아버지, suegra, 시어머니, 시어머니. Hermano mayor de su esposo, 시아주버니, 시아주버니. Hermano menor de su esposo, 도련님, 도련님. Esposa de cuñado, 형님, 형님. 손윗 동서, 손윗동서. Esposa de cuñado menor, 동서, 동서. Hermana de su esposo, al fin tenemos una palabra en común, se llama Shinui. Shinui, no importa si es mayor o menor. Pero tenemos otra palabra. Mayor, 형님, 형님. menor, 아가씨, 아가씨. esposo de cuñada, 아주버님, 아주버님. esposo de cuñada menor, 시매부, 시매부. Uy, fueron muchos, ¿no? Luego vamos a aprender más palabras como no era, yerno y todo. Bueno, hoy quedamos con estas palabras y vamos a revisar las palabras usamos más. Tía, como, hermana de padre. Imu, hermana de madre. Sumu, esposa de hermano de padre. Wesumu, esposa de hermano de madre. tío, 삼촌, 큰아버지, 작은아버지, hermano de padre. 외삼촌, hermano de madre. 고모부, 고모부, esposo de hermana de padre. 이모부, 이모부 esposo de hermana de madre primo 사촌 내종 형제 내종 형제 hijo de hermana de padre 종형제 종형제 hijo de hermano de padre 이종형제 이종형제 hijo de, hermana de, madre. 외종 형제, 외종 형제, hijo de, hermano de, madre. Aún tenemos esas palabras, normalmente usamos la palabra 사촌, 사촌. 아버지, padre, 아빠. 어머니, madre. 엄마, 할아버지, 아부엘로, 외할아버지, 아부엘로, 할머니, 외할머니, 아부엘라, 증조할아버지, 증조할아버지, 외증조할아버지, 외증조할아버지, 미스 아부엘로, 증조 할머니, 증조 할머니, 외증조 할머니, 외증조 할머니, bisabuela. Uy, muchas palabras, demasiada. Practica mucho y revisa mucho. Nos vemos con otra palabra. Por ahora, chao, chao. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.